Eh, mau ke kemana? Gak ke situ ya, ada kambing. Jangan mau ke situ, angker. Ah, gua mah akina. Tidak. Jiro eh, kira kira lu dulu, kuyuan lo. Tapi torap iya. ya, itu main. Ah, Nana eh, mau eh, kau. Eh, mana rasanya itu? Dua tahun kan. Wadidaw! What's up po? Wala! Fuck! Hoy! Maray! Bakit ikaw? Sumulog ka ko. Ah? Sumulog ka? Bigla ko. Adi ano to? Kami ka ro! Adi mo mo talagang nangyari ako ah. Pwede ba Di parang Ya, jadi lo Empat tak, kira-kira gue. Hai, gue turun nih, Bayir. Astagfirullahaladzim. Ayo, lo lo bukan lo baju. Tapi kero. Udah kok digeri. Jangan Iya, mami. Ito pa kayo lang go. Awi karo. Ah. Iya, Sampai tali pali pa.